bagong gising na ako. No, props. <sighs> Browser natin yung... Kasi nag-ano ako, babaksin ako lang. So, yun. Share ko sa inyo yung mga... Si Thomas, no? Ah, grabe. Yung liwanag, oh. What? Yun mga trap. So, oh, yun, share ko sa inyo yung uh, ating... Ah! Oh, so, there you go. Ah, salat. Yes, tahal. So, share lang natin yung bagong gising na ako. Oh, no, drops. <sighs> Ah, so, share natin yung kasi nag, ano, babaksin ako lang. So, yun. Share ko sa inyo yung mga, si Thomas, no? Ah, grabe. Yung liwanag, oh. So, yung mga halaman ko. <laughs> yung meron tayong kamatis. Yan. Dito, bell pepper, o oh, sa kabila. Yung bell pepper. Tapos <laughs> tayo <laughs> So yun ang mga trops, uh, share lang natin yung nangyari sa akin kahapon. So yun yung epekto ng vaccine sa akin, grabe no. Uh, yung masakit din yung katawan ko, medyo tumalab nung matindi sa akin yung vaccine. Uh, sakit ng katawan, tapos yung pagtusok sa akin ng karayom, no, mararamdaman mo talaga yung pag-spread ng vaccine kasi grabe. <laughs> Maano, ma, hindi naman siya masakit pero yung spread ng gamot mararamdaman mo talaga. Galing effect, epektibo talaga ano. Tapos yun, pag uwi mo hindi mo pa maramdaman eh. Yung maramdaman mo na lang yung <sighs> yung gulo. So mararamdaman mo na lang pag nakahiga ka na. Tapos nung nakahiga na ako yun, medyo nahilo ng konti. Kaya yun, pumunta ako ng Bacala, lumabas. So doon ako pumunta. Kaya, <laughs> nung bumili ako ng gamot. Ha? Ah, so minum ako. Tapos no, video na wala yung pagkahilo ko. Tapos noon yung uminit din ng konti yung katawan ko. Ayos, perfect. So normal yun, no? huwag kayong mag-alala. No? Hindi naman yun abnormal. No? Tulad ng pag-iwan sa inyo ng jowa nyo dyan. <laughs> <laughs> So, pag iniwan kayo ng jowa nyo, yun, abnormal yun. so, yun, mga traps. So, yun lang ang share ko, no? Uh, sana, yan, lahat, maging, ano tayo, magpabaksin na tayo para sa safety rin natin yan. So, yun yung advice ko. Galing. So, yun, medyo okay na ako ngayon yan. Yung tusok sa akin, tapon. <laughs> so, kala ko, ah, uh, kasi ang daming ano, mga fake news, no? mga kumakalat. Hindi daw maganda yung vaccine. Pero sa akin, okay naman, normal naman. So, yun. Lang. So, huwag kayong maniniwala sa mga fake news na no? mga tropes yun, yun ma-share ko. At, uh, yun, sana lahat vaccine na tayo para yun, tuloy-tuloy na yung safety natin. No? Sa mga ano dyan, hindi pa nakapabaksin yan, magpabaksin na kayo mga tapos. <laughs> so, sana uh, yung sinishare ko sa inyo na mga symptoms o yung nararamdaman, normal lang yun, huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya nyo yun. <laughs> so yan mga traps, uh, ah, ingat kayo palagi, keep safe. Ayan, thank you, thank you ng marami. Uy, mulog. <laughs> Bye-bye! <laughs>